reer hiiraan waxa ay haystaan reer hiiraan waxa ay haystaan cid haysato soomaali ma war galabtii tobaniyo kow saac marka la gaaro halkaas hilib aariyaha ay wareeri lagu bixiyaa sidii baatigii habruhu wareejinayeen xaafadaha intay ka jirtaa soomaaliya bal magaalo hebel sheega hal magaalo ii sheega oo soomaaliya ka mid cambihiyaa yaallo mooskiyaa yaallo liindhanaantiyaa taallo qudaartiiyaa taallo bumeelmadiibaa taallo waxa yaalla beledkan meel ee yaalliin waa yarta marka waxaan leeyahay reer hiiraanow waxaad haysatiin ilaahay haydu waxaad haysatiin wax haysto gobol soomaaliya ka midahoo haysto male haddii uu jirana waa yadya laakiin waxaad haysatiin haddaad arki waysaan waa dhibaato waxaa kaloo jiro dhibaatada ka jirta hiiraan horta intay idinka jirtaa ma isweydiiseen aeroboortka dowladaha talyaaniga waxay yidhahdeen koobarasyoon dhisayo waa la diiday aeroboortka beledweyne in la dhiso boorada soomaaliya garowe baydhabo kismaayo meel kasta waxa la dhisay ayrobooraa laga dhisay hiiraanna waxaa la yidhi looma baahna ma dawladayda ka jirtaa iyo fulin fulin markaan leeyahay qofku waa inuu yaqaano fulintu fulinta waa baraim ministerka iyo wasiiradiisa baarlamaanku kuma jiro madaxweynuhuna kuma jiro horta dhibaatada idin haysato waa inaad og tihiin meesha ay idin ka jirto waaya mayd waxaa la yidhi waxaa u dambeeya kaa la sii sido dowladda talyaaniga waxay ku deeqday lix milyan oo doolar in loogu sameeyo biyo xidheen yaa diidey waa qofka diiday ma taqaanin intii lugta saartay ma taqaanin maya dadna aqoon iska jooga dhulkiina waxaad aragtiin arka marka dowladda ayaa laga rabaa fulin waa kayra baraam ministerka iyo wasiiradiisa soomaaliya ayroboortka garowe waa la dhisay kii baydhabo waa la dhisay kii kismaayo waa la dhisay xaa looga booday ka beledweyn ka jowhar waa la dhisay mii sheegi kartiid maya ninaa wuxuu yidhi war hebadow gaalo ma leedihiin adinku gaasuu yidhi gaalo waa leenahay laakiin waa saalax baaxuur nin la yidhaa meeqo xildhibaanaad leedihiin reer hiiraanu yaa meeqo waa soo maha waayahay soddonkii niyo siddeed iyo waxay rabaan ha ahaadaane soddonkiina xildhibaan masaalax baaxuur ah aawe yaa laga rabaa inay ummaddan u hadlaan yaa laga rabaa ummaddan xuquuqdooda inay doodaan khayre waa baraam ministerkii dalka baryahan dambe waxaa igu batay kayraa soo socdo kayraa soo socdo kayrrabu ilaahay ha ku soo dedejiyaan noo imaw si aan u xisaabtanno waxa naga jira dowladda dhexe